Итоги недели на телеканале УТР. Студия Начегусова. Здравствуйте. В Украине стартовала избирательная кампания. С 30 июля по 10 августа политические партии могут выдвигать своих кандидатов в народные депутаты. Выборы в Верховную Раду в этом году будут проходить по смешанной системе. 225 народных депутатов по партийным спискам и столько же в мажоритарных округах. Для прохождения в Раду партии должны преодолеть 5% барьер. В отличие от всех предыдущих парламентских выборов, регистрировать кандидатов, которые баллотируются по мажоритарной системе, будут не окружные избирательные комиссии, а Центральная комиссия комиссии. Выборы состоятся 28 октября. Основные политические силы проводят форумы, утверждают кандидатуры мажоритарщиков, а также партсписки. Накануне съезд провела партия регионов. На собрании выступили президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров. Съезд регионалов собрал в Киеве более 650 делегатов. Это представители общественных объединений, профсоюзов, творческих и молодежных союзов, а также делегации заграничных партий, международных организаций, представителей дипкорпуса. Собрание открыл премьер-министр Украины Николай Азаров. Первым с трибуны выступил лидер белосиних, президент Украины Виктор Янукович. Он презентовал программу партии «От стабильности к благосостоянию». Президент надеется, выборы в парламент станут для Украины испытанием на демократию. Главная миссия партии партии он назвал сохранение политической стабильности. По словам главы государства, последовательная политика реформ позволяет преодолевать кризис. Экономические развалины преодолены. На моє переконання, лише ті країни, Убежден, только страны, способные к управляемым, хорошо просчитанным внутренним изменениям, будут определять экономическую и геополитическую карту будущего. Пройдет 5-10 лет, и мир существенно изменится. Считаю, что наша модернизационная стратегия соответствует этим задачам, и мы достигнем поставленной цели войти в круг наиболее динамичных и перспективных стран мира. Среди главных достижений президент отметил антикоррупционную программу, рассчитанную на пять лет, уменьшение уровня безработицы, создание новых рабочих мест, реформирование медицины, сокращение задолженности по зарплатам, а также поддержку малого бизнеса. По словам Виктора Януковича, сейчас идет работа над уменьшением налога для предпринимателей и борьба с коррупционерами. Также президент подчеркнул важность справедливой пенсионной системы. Правила начисления пенсий должны быть едины для всех. По словам главы государства, социальная помощь, уровень заработной платы, доступность социальной социальных услуг должны быть неизменными приоритетами. Сьогодні виплату пенсії в Україні регулюють Сегодня выплату пенсий в Украине регулирует несколько десятков законов. Один закон для депутатов, один для судей, третий для чиновников, четвертый для простых смертных. В результате размер пенсий может отличаться в десятки раз. Такой подход неправильный. Должны быть единые правила начисления и уплаты пенсий для всех в зависимости от стажа и работы, которую человек выполнял. По словам председателя партии Николая Азарова, главный результат работы власти – развитие инфраструктуры. Отремонтированные дороги, возведенные новые аэропорты и стадионы, современные перинатальные центры, выплата обесцененных советских сбережений. Среди планов на будущее – увеличение зарплат и пенсий, воплощение в жизнь программы «Доступное жилье», приближение уровня жизни в селах к городскому. У страны есть надежный экономический фундамент, на котором будет строиться новое качество жизни – Несмотря на кризис в Европе и других регионах мира, Украина демонстрирует уверенное развитие. Мы достигли прогресса в создании зоны свободной торговли с нашими ключевыми партнерами и с Европейским Союзом, и с Содружеством независимых государств. Всего за пять лет Украине нужно пройти путь, который у других стран растянулся на десятилетия. Для этого нам предстоит реализовать масштабный план преобразований – это будут именно те перемены к лучшему, которых требуют люди. Регионалы определились с избирательным списком. Его возглавил премьер Николай Азаров. Второе место получила певица Таисия Павали. Третье – вице-премьер Сергей Тегибко. Четвертое – секретарь СНБО Андрей Клюев. Пятое – Александр Ефремов. Шестое – заместитель главы администрации президента Ирина Акимова. Ирина Тищенко, Новости УТР. Избирательный список представила и объединенная оппозиция. Первая в нем Юлия Тимошенко. Также в первую пятерку входят Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, Александр Турчинов и Юрий Луценко. 34 тысячи веб-камер установят для мониторинга хода голосования в Украине. За парламентскими выборами можно будет наблюдать через веб-портал из любого уголка мира. Об этом шла речь во время встречи в Киеве премьер-министра Николая Азарова с вице-президентом группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента Либером Роучиком. По мнению премьер-министра, веб-камеры на каждом участке помогут предотвратить фальсификации и обеспечить прозрачность волеизъявления. Также Николай Азаров пригласил международных наблюдателей присоединиться к мониторингу избирательного процесса. По его словам, сейчас практически все европейские организации выразили желание направить своих представителей в Украину на парламентские выборы. Мы приняли решение установить на каждом избирательном участке веб-камеры. Такая работа сейчас проводится. Uh, Она должна вообще снять все спекуляции относительно попыток фальсификации выборов. У каждого появится возможность наблюдать за выбором в режиме онлайн. В партийных списках аналитики усмотрели некоторые закономерности. Партии выдвигают кандидатов из окружения влиятельных политиков или местных фаворитов. В предвыборной гонке не обойдется без подкупов избирателей, отмечают специалисты. Впрочем, надежда остается на политическую сознательность украинцев. Готовность голосовать на парламентских выборах выразили 85% граждан, говорят аналитики. Для Украины это очень высокий показатель. Уже сегодня специалисты прогнозируют прохождение в парламент пяти политических сил. Партии регионов, блока Юлии Тимошенко, партии «Удар» Виталия Кличка, Компартии, партии «Украина вперед» Натальи Королевской. Там багато е, є діючих депутатів. Есть много действующих депутатов, но мы не можем говорить, что будут кардинальные, существенные изменения. Депутатское ядро все-таки сохранится. В партийных списках всех политических сил аналитики видят закономерности. Так от партии регионов баллотируются люди из окружения президента и Сергея Тегибко, а в ударе те, за кого будут голосовать в Центральной и Западной Украине. Довольно неожиданное в списке имя Эдуарда Гурвица, бывшего мэра Одессы. Напомним, в этом году выборы на смешанной основе. Так немало шансов и у кандидатов от мажоритарных округов. Избиратели будут голосовать прежде всего за того, кого знают. Мажоритарщики должны працювати Мажоритарщики должны работать с избирателями напрямую. Я вижу, люди не привыкли. Десять лет назад были последние мажоритарные выборы. Люди вообще не привыкли видеть кандидатов. Им нужно живое общение. Эксперты отмечают, оппозиция и Компартия не выставили сильных кандидатов в депутаты. Очевидно, это свидетельствует о неготовности к серьезной политической борьбе. По словам аналитиков, она будет жесткой с помощью агитации и подкупом. Подкупать голоса продуктами или деньгами – это преступление, добавляют активисты. Они планируют распространять брошюры о правовых основах частных выборов, пока предположительно 70% украинцев не откажутся от материальной помощи за свой голос. Я думаю, на руки давать будут... Э, я думаю, на руки избирателям будут давать не менее 100 гривен. В селах, как правило, меньше дают. Там, в принципе, люди живут на натуральном хозяйстве. В таких городах, как Киев, это будет как минимум 200 гривен и больше. Впрочем, специалисты надеются на политическое сознание избирателей. Присмотреться к предвыборным программам и взвесить все перспективы политика время есть. Почти три месяца. Анна Абрамова, Виталий Захаров, Александр Ковалевский. Новости УТР. Верховная Рада в Украине провела в начале недели внеочередное заседание, после чего депутаты ушли на каникулы до 4 сентября. Парламентарии отказались отменить или изменить языковой законопроект авторства регионалов Колесниченко-Кивалова. Депутаты не поддержали ни один из четырех документов, которые предусматривали отмену результатов голосования 3 июля. Также Верховная Рада отклонила заявление об отставке Владимира Литвина, тем самым оставив его на должности спикера. Напомним, такое решение Литвин принял в протест языковому закону, который в частности предусматривает возможность официального использования русского языка ОПЕК. Также депутаты ратифицировали договор о зоне свободной торговли между странами-членами СНГ. Соответствующий проект закона внес парламент-президент. В правительстве утверждают, после вступления в силу договора объемы торговли со странами Содружества увеличатся на 35%. Минэкономразвитку Изменения в экономическом развитии, находящиеся в пояснительных документах после того, как договор вступает в силу, ожидается, что объемы торговли Украины со странами СНГ увеличится более чем на треть, даже на 35%, что будет способствовать и росту ВВП страны. Обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь жителям сел и удаленных от учреждений здравоохранения населенных пунктов поручил в правительство президент Украины Виктор Янукович. Улучшить ситуацию могут специально оборудованные медицинские автобусы. Сейчас их в Украине насчитывается 110, но этого мало, отметили в администрации главы государства. Среди задач в рамках медицинской реформы развивать первичное звено медицинской помощи. Речь идет о семейных врачах, выявляющих болезни на ранних стадиях и заботиться о профилактике заболеваний. Одним из важных э, звеньев, одним из, одной из важных ступеней является раннее выявление через флюорографию. А вот теперь я возвращаюсь опять к теме медицинских автобусов. Какого типа бывают медицинские автобусы? Первый тип – это те, которые занимаются флюорографией и в том числе маммографией, то есть выполняют одну из самых важных задач – это раннее выявление таких страшных заболеваний, с которыми можно намного успешнее бороться на раннем уровне. Второй тип э, медицинских автобусов – это лабораторно-диагностические, которые позволяют определять и э, осуществлять профилактику по более широкому кругу заболевания. И третий тип – это стоматологические автобусы. Все три типа на сегодняшний день работают, но их количество и состояние не удовлетворяет тем задачам, которые ставятся на сегодняшний день. Украине завершился проект по профилактике ВИЧ, СПИДа и туберкулеза на рабочих местах государственного предприятия «Укрзалезнити». На протяжении последних лет с руководителями и коллективами железных дорог страны проводилась информационная работа по предупреждению и профилактике ВИЧ-инфекции. По словам экспертов, транспортная отрасль входит в группу риска, поэтому информирование работников об опасности заболевания должно в разы снизить заболеваемость ВИЧ и туберкулезом. Четыре года назад начал свою деятельность проект по профилактике ВИЧ-СПИДа и туберкулеза среди работников крупных предприятий. Укрзалезница, в которой работает более 350 тысяч человек, стала первым государственным предприятием, присоединившимся к инициативе. В рамках проекта специально обученные тренера проводили работу с работодателями и коллективами над профилактикой и распространением ВИЧ-СПИДа и туберкулеза на рабочих местах. Информирование и знания помогают предотвратить заболевания в будущем. Именно этому и посвящен проект на железной дороге. Для этого была подготовлена сеть тренеров, которые подготовили около 8 тысяч железнодорожников. Я могу подтвердить, что мы завершили построение всеукраинской сети подготовленных тренеров на железной дороге. Они будут работать и дальше с железнодорожными трудовыми коллективами и не только. Их работу мы считаем достаточно эффективной. По словам организаторов, проект удалось реализовать благодаря тесному сотрудничеству администрации Укрзалезницы и общественных организаций. По статистике, ежедневно 8 человек узнают о диагнозе, а 10 умирает от этой болезни. Но самое ужасное, по словам экспертов, то, что эпидемия ВИЧ набирает обороты. Поэтому программа профилактики ВИЧ-СПИДа в крупных трудовых коллективах продолжается. Максим Остапенко, Ирина Тищенко, Алексей Кальный. Новости УТР. 200 украинских детей посетят Китай. Правительство КНР пригласило детей чернобыльцев восстановить здоровье в Поднебесной. Отношения между Пекином и Киевом в самом расцвете. Во время встречи президента Украины Виктора Януковича с президентом Китая Ху Цзиньтао в 2011 году председатель КНР отметил большой потенциал украино-китайских отношений, а также выразил желание помочь украинским детям. Сейчас его слова воплощены в реальность. 200 детей-чернобыльцев едут в Китай. Для первого знакомства с Поднебесной их пригласили в посольство КНР в Киеве. Президент мой пригласил 200 украинских детей на отдых Китае, выражая знак солидарности, дружбы к украинскому народу. Большая китайская стена, запрещенный город Гугун, город Циндао и еще много интересного ждет юных туристов. Детей из регионов, которые пострадали от катастрофы на ЧС, угощали национальными блюдами и показали фильм о главных туристических достопримечательностях страны, которые они посетят в скором времени. В свою очередь, дети с восторгом делились впечатлениями по поводу предстоящей поездки. Я ожидаю много эмоций, потому что эта страна действительно большая и то, что нам будут показывать. Но это действительно очень интересное место. Ну, действительно, не каждому будет такая возможность дана, и не каждый сможет там побывать. Я вообще не поверила. Мне казалось, это сон, сказка. Это вообще невероятно. Купила разговорник русско-китайский. Э, выучила некоторые слова уже как бы цифр. Посол Китая в Украине Джан Сиюнь поблагодарил Министерство социальной политики и Министерство иностранных дел Украины за поддержку мероприятия и подчеркнул то, что в этот раз Китай посетят не политики и бизнесмены, а дети, свидетельствуют о дружественных отношениях стран не только на политическом, но и человеческом уровне. Ирина Тищенко, Анна Костюченко, Игорь Каркадым, Новости УТР. За 2011 год оборот операций по платежным картам в Украине составил почти 58 миллиардов евро. Эту цифру Нацбанк хочет увеличить. С помощью законопроекта, принятого в первом парламентском чтении, депутаты надеются создать граничный рубеж наличных расчетов для физических и юридических лиц. Нацбанк объявил войну наличным. В Верховной Раде после принятия в первом чтении лежит законопроект, которым регулятор хочет сделать популярным виртуальные деньги. Проще говоря, ограничить использование живых денег. Никто не собирается обмежувати права. Никто не собирается ущемлять права рядовых граждан, использовать ту или иную форму расчетов. Эта граничная линия будет введена тогда, когда будет до конца изучена экономическая и политическая ситуация в стране, чтобы введение этой нормы было максимально комфортно для граждан. Идеи украинские банки уже успели обсудить на специальном заседании и дали добро. Признается, переходить на карточки нужно без спешки, но виртуализации кошельков не избежать. Карманные деньги требуют слишком много внимания. Страна должна напечатать деньги, обеспечить их э, сохранность, защиту и так далее. Банки э, очень большую работу проделывают по любому передвижению этих денег, э, по сохранению их качества в обороте, по изъятию изношенных купюр, про инкассацию, про охрану, про хранилище. Эти расходы ложатся в конечном итоге на кого? Наверное, на потребителя, как обычно. У владельцев банков будет меньше головной боли, в отличие от их подчиненных, которым, скорее всего, придется отправиться на поиски новой работы. Мне намного выгоднее экономически в перспективе двух-трехлетней уйти от ручного труда. 300 отделений – по три кассира как минимум в отделении, это уже тысячу человек. Вот. На самом это, деле... Это фронты. А да, это, сидит. конечно, еще за ними там подкрепляющих. Статистика утверждает, в Украине за последние годы люди все больше пользуются платежными карточками. Только за 2012 год объем всех операций вырос почти до 58 миллиардов евро. Наличных на не на руках 20 миллиардов. С помощью карты люди обычно снимают деньги в банкомате и оплачивают покупки. Несмотря на статистику, украинцы пока не готовы в кошельке хранить только пластиковые карты. Не доверяют банкам, да и не все магазины оснащены терминалами. Бывает, что и карточкой кредитной, бывает, что и наличными. В зависимости от заведения и магазина. То есть не все принимают, то есть терминалы у всех есть. То есть... На сьогоднішній день в Україні це не На сегодняшний день в Украине это неудобно и возникают определенные трудности. Взагалі живу в другій країні, але Вообще я живу в другой стране, но в нашей, я считаю, целесообразно рассчитываться живыми деньгами. Чтобы идея заработала, Нацбанк обещает сделать все зависящее, чтобы терминалы были в каждом уголке государства. Также планируют создать национальную платежную систему. Нынешние международные MasterCard и Visa, распространенные в Украине, действуют только в бизнес-интересах, говорят в Нацбанке. Поэтому только бьют по внутренним карманам украинцев. Анна Абрамова, Сергей Левтер, Александр Ковалевский, Новости УТР. Абитуриенты ждут результатов первого этапа вступительной кампании. 31 июля приемные комиссии приняли последние документы. Важной инновацией текущей кампании стало масштабное подключение вузов к единой государственной базе по вопросам образования, отметил профильный министр Дмитрий Табачник. Электронной системой воспользовались 67 тысяч выпускников. Министр также подчеркнул, что со 2 по 31 июля в университеты поступило рекордное количество заявлений – почти 2 миллиона. Судьба абитуриентов будет решаться 11 и 25 августа. Тогда будут обнародованы списки зачисленных на бюджетное и контрактное обучение. В этом году были значительно расширены возможности поступающих по получению высшего образования и выбора высшего учебного заведения. Всего в рамках нынешней вступительной кампании 620 тысяч 40 лиц выразили желание получить высшее образование по квалификационным уровням – младший специалист, бакалавр и магистр. Восьмая международная летняя школа достижения и применения современной информатики, математики и физики открылась в столичном университете КПИ. На протяжении двух недель 80 студентов из 18 стран мира будут слушать лекции о современном исследовании операций, разработке программного обеспечения для мобильных устройств, нейронауки и энергетики будущего. Лекторы – ученые из Европы, СНГ, Азии и США. У нас в основном преподают не те люди, которые работают преподавателями. Они, как правило, все имеют за плечами научные проекты и фактически рассказывают тут о своих последних достижениях. При Львовском национальном университете имени Ивана Франко тоже работает летняя школа. Там изучают украинскую культуру. Более 30 участников из разных стран мира на протяжении трех недель будут знакомиться с украинским языком и культурой. Украина интересна миру не только благодаря спортивным событиям, но и своей древней культурой. Международная летняя школа при университете имени Ивана Франка стартует уже пятый раз. Студенты, ученые, журналисты, все желающие без возрастных ограничений, которые зарегистрировались в интернете, могут провести время в международной летней школе. Традиція літніх шкіл, вона фактично започатковується ще Традиция летних школ фактически начата еще в 97 году. На это были лишь эпизоды и учились только англоязычные и немецкоязычные студенты. Сейчас фактически никаких ограничений у нас нет. Ни языковых, ни возрастных, ни профессиональных. профессиональных. Сейчас у нас учатся 32 участника из 12 стран мира. Выучить украинский язык за 21 день нелегко, но преподаватели летней школы имеют особый подход. Мы играем в игры. Мы играем в игры, ставим сценки, учим украинские песни. Даже если человек учит просто тон и ритм песни и слова, которые он не знает, ему легче воспринимать язык. Даниэла приехала из Италии. В Римском университете изучает украинские языки, и казацкие летописи. И хотя украинских корней у женщины нет, она признается, наша культура для нее как родная. Я надеюсь, что мой украинский язык станет лучше здесь, в летней школе. А кроме того, я хочу больше узнать об украинской культуре и традициях. Кроме языка, студенты будут изучать историю украинской культуры и искусства. Их ждут встречи с писателями, экскурсии по Львову и Карпатам. В конце программы каждый из участников на украинском языке предоставит свое видение нашего государства. Анна Абрамова, Новости УТР. Львовский учебный центр Прикарпатского военного округа, известный как Яворовский полигон, попрощался с военными из 16 стран мира. Там прошли военные учения Rapid Trident. В течение двух недель участники имитировали реальные боевые операции. Репет Trident – один из самых масштабных учений в Украине. Провели их уже в пятый раз. Яворовский полигон предоставил возможность более тысячи военным испытать свои силы в боевых операциях. Мы повысили уровень учений. Раньше это были батальонные, позже бригадные, а теперь дивизионные учения. Было 6 стран, а теперь их 16. Каждый год мы ставим для своих подопечных все более сложные задачи. На протяжении двух недель солдаты сначала тщательно планировали действия с помощью компьютерных технологий, а после вместе исполняли уже реальные задания, освобождали аэродромы, спасали пленных и раненых. Учения состоялись за счет американской стороны. На них потратили около 4 миллионов долларов. Впрочем, технику использовали отечественную. Выразили вдячность эм, мы очень благодарны нашим американским коллегам. Они поддержали нас в материальном плане. Благодаря им мы подняли свою учебно-материальную базу здесь, на полигоне. Репит Трайдент в этом году провели в последний раз. Впрочем, альтернатива уже найдена. Следующее международное учение планируют провести на еще более высоком уровне. Анна Абрамова, новости УТР. Почти по всей территории Украины объявлен высший, пятый уровень пожарной опасности из-за жары. Тяжелее всего в Херсонской и Днепропетровской областях и в Крыму. Запрещено ходить в лес, за этим след правоохранители, нарушителей будут штрафовать, а умышленный поджог предусматривает уголовную ответственность. За последний месяц произошло свыше 4000 пожаров, из них 165 в лесах. Среди главных причин – человеческая неосторожность, отмечают эксперты. Природные и климатические условия, высокая температура воздуха и небольшое количество осадков только повышают вероятность возгорания и влияют на скорость распространения огня. В основном 60-80% В пожаров, в зависимости от региона, возникает из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем – основная причина. В выходные дни все люди идут на природу, к водоемам или в леса. Там они оставляют костры без присмотра спасатели лесники в такую жару на чеку. В местах массового отдыха круглосуточно отслеживают ситуацию и проводят рейды в лесах. Ведь из-за увеличения количества пожаров отдыхающим туда вход воспрещен. Трав за разведенный костер 170 гривен. В пожароопасных областях создан запас горюче-смазочных материалов для оперативного реагирования на возможные вызовы. Но главная проблема, убеждены специалисты, доставка воды, ведь большинство лесов или на песках, или в горах. самая основная проблема это доставка воды. Самая главная проблема – доставка воды. С этой целью мы начали закупать автомобили КАМАЗ. Большинство лесных пассивов – это искусственные леса на юге и востоке. Они находятся на песках, и поэтому туда может проехать только вездеход. Привлекаем силы МЧС. Во время отдыха на природе эксперты призывают быть крайне осторожными с огнем, не разводить костров и не бросать непогашенные спички и окурки. В пожароопасный период не поджигать мусор и растительные остатки. Также профильное управление в связи с серьезностью ситуации на конец августа планирует перенести сезон охоты. Анна Абрамова, Янина Яблонская, Максим Росомахин, Новости УТР. В жару каждому хочется оказаться на морском побережье или на берегу прохладной речки, но далеко не все обращают внимание на санитарное состояние мест отдыха. Врачи утверждают, купание в запрещенных местах опасно для здоровья. Больше знают наши корреспонденты. Длительное перебывание на солнце приводит к снижению иммунитета, утверждают медики. Это может повлечь за собой такие болезни, как псориаз, хронический дерматоз и даже рак кожи. Чтобы снизить риск заболеваний, рекомендуют по возможности избегать пребывания на солнце с 10 утра до 5 вечера и обязательно пользоваться защитными средствами, среди которых головной убор и защитные кремы. А, человек получает ультрафиолет не только от прямых солнечных лучей, когда он находится на солнце, а и так называемый отраженный ультрафиолет. И иногда он составляет даже и на большие дозы, чем прямой. Э, ну, например, асфальт около 30% отражает, песок, вода и тому подобное. После посещения грязных пляжей появляется высокий риск подхватить грибок или аллергическое заболевание, уверяют медики. Чтобы этого не случилось, необходимо сразу после пляжа принять душ со средствами гигиены. Находясь в зонах э, ну, не совсем чистых, э, там, где пляжи не ухоженные, там, где находится, допустим, достаточно большое количество людей, которые имеют какие-то заболевания, заболевания, скажем, грибковые, либо э, бактериальные, риск того, что человек может заразиться достаточно, э, если он не занимается профилактикой за этих заболеваний достаточно э, высокий. Это грибковые заболевания, это бактериальные заболевания кожи, которые вызывают всевозможные эпидермии, это аллергические заболевания. У людей именно после посещения таких мест обостряются хронические заболевания. Главное, по словам эксперта, не заниматься самолечением, ведь это может привести к хроническим заболеваниям. Это касается и активного полового отдыха. Венерологи утверждают, после случайных сексуальных контактов можно заболеть герпесом, подхватить вирус папилломы или сифилиса. А неправильное и своевременное лечение может привести к осложнениям и бесплодию. Анна Абрамова, Наталья Бабик, Владимир Плешаков, Новости УТР. Первая киевская биеннале современного искусства торжественно завершилась. По словам организаторов, «Арсенале-2012» вошла в календарь самых громких мировых арт-событий. Во время торжественной церемонии закрытия были награждены лучшие художники мира, среди них и украинские. Кто получил «Арсенале Awards, далее в сюжете. Изысканные платья и яркие аксессуары. На торжественном закрытии Киевского биеннала почти весь украинский бомонд. Кроме того, что гости пришли пообщаться и блеснуть нарядами, они не остались равнодушными и к самому главному – современному искусству. Безумно нравится атмосфера, та, которая здесь сегодня. Знаете, ощущаешь, что ты вообще в каком-то сказочном государстве. Интересно. В принципе, для Украины это новое мероприятие, поэтому все новое всегда интересно. Лучшим представителям искусства вручили награды. Арсенале Вордс за весомый вклад в развитие современного искусства получила британка Филида Барлоу. Выбором зрительской аудитории стал японец Яи Кусама. Номинацию «Открытие Арсенале 2012» разделили украинцы Николай Малышко и Андрей Сагай. Гайдаковский. Я благодарен вам за знакомство с искусством, которого до этого я еще не видел. Мне приятно открывать художников, столь значимых для Украины. Я буду благодарен, если вы дальше будете работать на таком уровне. Киевская биеннале показала, что Украина может быть не только европейским городом, современным искусством, но и с новой гуманитарной политикой. Художественный арсенал есть и будет, я надеюсь, центром новой гуманитарной европейской политики. Мы никогда не думали, что это первая киевская биеннале подарит столько эмоций посетителям, столько впечатлений от произведений искусства. Наши люди готовы воспринимать искусство, они а мыслят совершенно мировыми категориями. После церемонии награждения стартовала последняя ночь биеннале для тех, кто не успел ознакомиться с работами 100 звезд мировой арт-сцены. Экскурсии по экспозициям встречи со звездами украинского и мирового искусства. Ирина Тищенко, Екатерина Сметана, Алексей Кальный. Новости УТР. Возродить утерянное. В недавно возвращенном Львовской общине храме святых апостолов Петра и Павла начали сканирование стенописи. Инициаторы и исполнители – польские ученые. Это только начальный этап работ над реставрацией самого большого львовского храма храм святых апостолов Петра и Павла временно закрыли. Там проводят сканирование старинных фресок. Цена процедуры 150 тысяч евро, но для города она бесплатна. Э, Это подарок Республики Польша и их реставраторов. Сканирование стенописи – достаточно дорогостоящая процедура. Поляки предложили провести его за свой счет. Чтобы хорошо отсканировать стенопись, пришлось ограничить вход в храм на несколько дней. Поляки инициировали акцию в рамках европейского проекта на восстановление архитектурных памяток национального значения. Росписи сканируют по точкам и фрагментам. Сама процедура занимает 10 минут. Кроме того, все фрески фотографируют, а после все рельефные элементы храма на компьютере превращают в единое изображение. Мы сделали карту, если мы ее развернем, получим полностью картографическое изображение. Сканирование — это не фотография, но вместе с фотографией оно дает нам возможность получить первичный материал. После окончания сканирования с данными начинают работать в Кракове, а храм снова откроют для прихожан. Анна Абрамова, новости УТР. Такой была эта неделя. Всего вам доброго и до встречи на телеканале УТР.